Aspetta, adesso si è sviluppato su sta cagata, riparti. Tu? <laughs> Riparti con cosa? A ridere? <laughs> Also Steffi würde meine Diplomarbeit vorstellen, Ruth und Stein. Ich habe sie Kinder, Pflanzen und Stein, die mich faszinieren. Und darf ich fünf Produkte hier präsentieren. Der eine ist die Ritterrüstung, die uns ein schützt vor allem, was wir nicht wollen. Mit ähm, Lavendel hat es drin, Eisenkraut hat es drin, Amethyst habe ich drin verarbeitet. Dann die geklügelten Beispray, wenn es mal ein bisschen zu lang gestanden ist, zu lang gesessen ist oder zu viel Sport war, zum Bein erfrischen. Ein glücklich machen die Schoki, noch glücklicher, mit Rosmarin drin, Goldtopaz, Edelopal. Das ist Nida, meine Kristallhüterin. Denn da haben wir den Wermutwein, eine bittere Angelegenheit, aber einen rund sensationellen Obenhof. Mit Bernstein, Epidot und Zitrin drinnen. Und das ist Lady on the Rocks, wenn uns hier noch mal etwas heiß wird. Dann erfrischt das im Dekolleté und im Nacken. Möglichkeit auch mit wiederverwendbaren Tüchern, die es frisch frische Tücher zu brauchen.